Eu, para empezar, xa vou poñer a cura antes do mal. Eh? Entón solidarízome xa cos traballadores e traballadoras dos servicios de extinción de incendios que están padecendo unha precariedade tremenda debida á incompetencia do goberno do Partido Popular. Son vostedes auténticamente incompetentes para poder organizar un servicio de extinción de incendios, un servicio de emerxencias que realmente dé a resposta ás necesidades da sociedade. É certo, tres administracións, porque vostedes Teñen tres administracións, empresas privadas e dividir e desfacerse dos servizos públicos e de toda responsabilidade. Porque o último que vostedes desexan é gobernar. Vostedes os queren xestionar o que se goberna en Madrid, entón se niegan a gobernar este país e eh, outra vez sistemáticamente, sistemáticamente e ademais utilizan e insultan os traballadores e traballadoras públicos para xustificar a súa incompetencia e a súa inoperancia. Eh, di vostede que a Xunta actuou, que ten 3 millóns de euros lle deu a Fandicosta pero que actuar quería decir que Fandicosta non necesitara os 3 millóns de euros, que o incendio estivera extinguido en tempo eh? e non deixar queimar a nave e despois vamos de propaganda electoral a contar que aportamos 3 millóns. Pero a mar do incendio en concreto, a Plataforma de Bombeiros Públicos de Galiza considera que hai que propiciar un debate sobre o sistema dual de extinción de incendios que existe en Galiza, partes públicos nas cidades e de xestión privada nas comarcas. O incendio, como decía a voceira do BNG, iniciouse ás 17.53 e o nivel 1 do plan de emerxencia policías para que actuaran os parques municipais non se activou hasta as 20.45. A pesar da virulencia do lume que obrigou a pechar o tráfico na ponte de Rande e do aviso de risco de explosión de dous depósitos de 10.000 litros de amoníaco, foi rexeitada a colaboración tanto do parte de Vigo como do de Pontevedra que ofreceron os seus servicios o 112. Foron rexeitados a non ser que o señor Tellado chame mentireiros os traballadores e traballadoras de extinción de incendios. En, claro, e que a nave se queimara non por falta de bombeiros, eh, senón por algo divino. Eu creo que o PP, sobre todo, é divino. Dos incendios ven da man de Dios e non teñen nada que facer, entón xa da igual. Os bombeiros de Vigo estaban ali a seis e media da tarde e é certo, non puderon actuar porque non había un mando que coordinara. Vale, polo tanto, servicios públicos que non se utilizan. As 22 horas eh, o incendio seguía e entón as 22 horas desde as 17.53 estaban ademais dos bombeiros de cinco parques tres remolcadores, dous do parque de Vigo e un de salvamento marítimo e un buque da xunta a plataforma de bombeiros de Galicia cualificou de desastrosa a xestión da Xencia Galega de Emerxencias e cree que propiciou danos maiores dos que tiñan que ser ocasionados falta de coordinación e graves deficiencias protocolarias de fin que hubo. As mesmas carencias, están denunciando as mesmas carencias que xa se puxeron de manifesto no accidente de Angrois, no incendio na nave de Xeados de Brión, no incendio da Praza da Ferrería en Pontevedra e agora Fandicosta. Levan vostedes catro incendios importantes nesta legislatura e en ningún dos catro vostedes fixeron nada, non modificaron nada. Seguimos exactamente igual. Os bombeiros denuncian que a mobilización de medios foi inapropiada, dilatándose os tempos de resposta ao pretender prescindir das, dos servicios de extinción de Vigo e Pontevedra. E non existiu un mando definido. Cada servizo foi organizando as súas tarefas según podían o seu libre albedrío. A extinción de incendios debería ser un servizo de xestión directa que antepoña a seguridade das persoas e dos bens ao interese económico empresarial. Non só os parques parques comarcais de bombeiros están privatizados, senón que o propio 112 foi subcontratado a unha empresa de publicidade telefónica Telemac. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, dixo en, na prensa que o 112 actúa adecuadamente e a coordinación foi perfecta. Polo tanto, espero que se me aclare por que se os servizos de emerxencia actuaron adecuadamente e funcionou a coordinación do 112, rexeutouse a axuda dos bombeiros de Vigo e Pontevedra. Por que non se tivo en conta que cantos máis bombeiros houbera, máis rápido se extinguiría o incendio. E que se haga igual se estaban alí. Si podo ter bombeiros para que o incendio se, extinga, se extinga antes, porque o rexeito, cando evidentemente tiñan disposición de facelo, e se tivo en consideración o risco de explosión dos depósitos de amoníaco. Espero que esta moción se aprobada por unanimidade e que de verdade o Partido Popular se poña a reconsiderar cal é a súa política no caso de incendios, pois a punto de, cubrirse, de cumplirse os tres anos de Angrois e 14 do accidente do Prestige, Galiza sigue igual de desprotexida frente a estes accidentes diferentes que o estaba no ano 2001. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.